चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आज जो नौजवान कन्हैया के साथ जो है इस बिना पर खड़े हैं कि ये आवाज़ स्टूडेंट के उठा रहे हैं गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं कि हम कन्हैया कुमार को जिताएंगे वेल वेल क्वालिफाइड लड़का को हम जिता करके संसद में भेजेंगे जो हमारी वास्तविक मुद्दा को संसद में उठाएगा नमस्कार साथियों आपका स्वागत है चलचित्र अभियान में और आज हम पहुँचे हैं लोकसभा सीट बेगूसराय गांव बथोली में और इनसे आज यहाँ के क्या मुद्दे हैं और चुनाव में किस तरह का माहौल बनने वाला है इन्हीं सब को लेकर लोगों से हम बातचीत करेंगे तीन हज़ार की नौकरी करने वाली माँ जो आंगनबाड़ी सेविका है उसका बेटा कन्हैया कुमार जिसको हम लोग बहुत दिल से और अपना पैसा चंदा दे करके उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये चुनाव बेगूसराय की जो चुनाव है आज यहाँ सिर्फ बिहार और बेगूसराय की जनता के लिए चुनाव नहीं है ये चुनाव इस देश में वो सितारा की तरह चुनाव है जो आज न्यूयॉर्क में बैठे हुए आदमी वहाँ चाय पी रहे हैं तो इस चुनाव को देख रहे हैं कि कन्हैया वर्सेस गिरिराज के बीच में चुनाव समाज में हिंदू मुस्लिम सब सब तरह के कास्ट यहाँ पर हैं और सबका एक ही दिल में है कि हम कन्हैया कुमार को जिताएंगे वेल वेल क्वालिफाइड लड़का को हम जिता करके संसद में भेजेंगे जो हमारी वास्तविक मुद्दा को संसद में उठाएगा कन्हैया क्यों आप लोग इतना कहिए कि कन्हैया कैसा नेता है कन्हैया जे उनसे पढ़ के आया है कन्हैया का मेन मुद्दा लड़ाई है जमहूरियत बचाओ संविधान बचाओ और देश बचाओ ये आगे चल के देश का इंसाफ पसंद नेता बनेगा यही कन्हैया है इसलिए तमाम लोगों को कन्हैया को वोट देना चाहिए अच्छा, बेगूसराय में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना बहुत ये तो स्टूडेंट जितने भी हैं सब लड़ते रहे हैं वहाँ कामेश्वर सिंह से लेकिन भोला सिंह भी दिए चिट्ठी लेकिन वैसा उम्मीद जताया हुआ नहीं कुछ नहीं हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी चाहे बीएमएस का हो मेडिकल लाइन का हो इंजीनियरिंग हो बीएड कॉलेज हो चाहे कोई भी है नर्सिंग हो किसी का सत्र सही नहीं है ये सारे नेताजी ने है ना वो अपने रोटी सेकते हैं लेकिन स्टूडेंट का सत्र कोई सही नहीं करते नीतीश जी ये क्या कर रहे हैं ये सारा सेकते हैं लेकिन स्टूडेंट के बारे बारे में भविष्य के बारे में कुछ जानते हैं क्या मेरा स्टूडेंट कैसे है नौजवान किस तरीका से चल रहा क्या उसका रोजी चलेगा क्या रोटी चलेगा शिक्षा रहेगा तभी तो रोटी चलेगा कहीं भी कमा सकते हैं आज जो नौजवान कन्हैया के साथ जो है इस बिना पर खड़े हैं कि ये आवाज़ स्टूडेंट के उठा रहे हैं गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं गरीब को आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं इसी लेके आजकल नौजवान गरीब मजदूर सब शिक्षा कन्हैया के साथ पिछले पाँच सालों में गांव में कितना विकास हुआ है विकास के नाम पर सिर्फ बख्थोथर हुआ जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं बख्थोथरी गलथोथरी वही हुआ अच्छा किसानों की क्या स्थिति है यहाँ पे सरकार ने इतने बड़े बड़े वादे किए छः हज़ार रुपये सालाना आर्थिक सहायता दे रही है सरकार वो उसका ज़मीन पर कितना असर हो रहा है किसान का बच्चा मर रहा है जो टेलर मिस्त्री जो सिलाई करता है उसका बच्चा नंगे पाँव घूम रहा है जो किताब बेचता है उसका बच्चा बिना कलम कॉपी के स्कूल जा रहा है यही स्थिति है आज हम अपना किसान हम अपना गेहूं का मूल हम तय नहीं करते हैं एक मुर्गा वाला एक मछली वाला एक पेप्सी बेचने वाला एक चिप्स वाला अपना मूल तय करता है लेकिन हम अपने अनाज का मूल्य हमने तय कर पा रहे पिछली बार आपने वोट कहाँ दिया था पिछली बार तो तनवीर हसन को दिया था और इस बार कहाँ पे दे रहे हो आप हाँ, इस बार जो दे रहे हैं हाँ, तो आपको बताते झूठ और सच के बीच में अंतर करने वाले के लिए हम सच और बीच के लोकतंत्र को बचाने वाले लोकतंत्र को मिटाने वाले के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं लोग एक तरफ जो उन लोग हैं वो लोग हैं जो लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं एक तरफ एक वो लोग हैं जो लोकतंत्र को बचा हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं भैया कुमार वो शख्स का नाम है जो एक एक शख्स के एक शख्स के वजह से आज पूरा बीजेपी महकमा परेशान है पूरा दिल्ली का पार्लियामेंट उसका पुराना परेशान है बेगूसराय की जो धरती है वो क्रांतिकारी धरती है यह रामधारी सी दिनकर राष्ट्र कवि की धरती है यह धरती में कभी देशद्रोह पैदा हो ही नहीं सकता ये बस इल्जाम लगाया गया क्या करो इसमें देशद्रोह का इल्जाम लगा करके इसको जेल में धरो जो देश का वास्तविक मुद्दा को बंद करे लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कन्हैया कुमार यहाँ बेगूसराय से भारी अपार बहुमत से जीतेगा गिरिराज सिंह का जो अपना शासन है जो इस तरह की कूटनीति कर रहे हैं जो दबंग कर रहे हैं उनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे हम लोग जय भीम जय लाल साहब